Kessilti tässä moi! Tänään me puhutaan omakustannusperiaatteesta. Yleishyödylliset vuokranantajat noudattaa omakustannusperiaatetta. Se tarkoittaa sitä, että vuokrilla ei yritetä tehdä voittoa. Nyt mä kerron teille vähän siitä, miten ne vuokrat koostuu. Ensin tarvitaan tontti. Ei voi rakentaa, jos ei ole maata mille rakentaa. Tontteja ei saa ilmaiseksi. Yleensä ne saadaan kunnilta tai kaupungeilta ja yleishyödylliset toimijat saa ne vähän halvemmalla, mutta ei ilmaiseksi. Se on eka kustannuserä. Toka kustannuserä on rakennuttaminen. Pitää siis rakentaa se talo, missä ihmiset sitten asuu. No, siihen yritetään päästä mahdollisimman halvalla, kilpailutetaan ja otetaan se rakennuttaja, joka tekee halvinta jälkeä. Se on toka kustannuserä. Kolmas kustannuserä on juoksevat kulut. Siellä talossa pitää olla sähkö, siellä pitää olla valot, siellä pihaa pitää hoitaa, ja jonkun pitää myös vuokrata niitä asuntoja, ettei se talo ole tyhjänä. Tämä on kustannuserä kolme. Kustannuserä neljä, neljä. Entä jos kaikki menee pieleen? Entä jos putket hajoaa? Entä jos maailma räjähtää? Siihen olisi hyvä olla varautunut etukäteen mieluusti. Pitää remontoida, pitää tehdä asioita pitkällä aikavälillä, aina pitää korjata. Mistä näistä te säästäisitte?